हाय फ्रेंड्स मयूर यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचे स्वागत आज आपण बनवणार आहोत पोटॅटो कटलेट रेनी रेझिनी सीझनमध्ये हा परफेक्ट असा नाश्ता आहे खूप कुरकुरीत असे हे पोटॅटो कटलेट लागणार आहे चला तर बघूया आपण पोटॅटो कटलेट कशी बनवायची बटाटा कटलेट बनवण्यासाठी आपल्याला हवे तीन बॉईल बटाटा एक सिमला मिरची चॉप करून घेतलेली कोथिंबीर आवश्यकतेनुसार तीन ब्रेड स्लाईसचे ब्रेड क्रम दोन चमचा कॉर्नफ्लॉर कॉर्नफ्लोअर नसेल तर दोन चमचा मैदा ॲड करू शकता आणि इथे मी अर्धा बाऊल पोहे भिजवून घेतलेले आहे त्यानंतर एक चमचा तिखट एक चमचा ओवा एक चमचा धने जिरे फूट आवश्यकतेनुसार मीठ आणि एक चमचा जिंजर गार्लिक पेस्ट चला तर बघूया आपण पोटॅटो कटलेट कशी बनवायची सर्वप्रथम बॉईल बटाट्याचे पटकन मी काढून घेत आहे हे बटाटा कटलेट खूप छान क्रिस्पी असे बनतं बघा मॅशरच्या मदतीने मी हे बटाटे असे करून घेतलेले आहे त्यामध्ये आता शिमला मिरची ॲड करूया शिजवलेले पोहे कोथिंबीर तिखट पावडर जिरे एक चमचा जिंजर गार्लिक पेस्ट हे जे आपण दोन स्पून कॉर्नफ्लॉवर घेतलेलं आहे ते ॲड करू तुमच्याकडे कॉर्नफ्लॉवर नसेल तर तुम्ही मैदा ॲड करू शकता हे सगळं मिश्रण मिक्स करून घेऊया आणि त्याचा एक गोळा बनवूया छान सर्व ड्राय इन्ग्रेडियंट्स यामध्ये मिक्स करून घेऊ अशा प्रकारचा गोळा तयार होतो आता या तयार गोळ्याचे आपल्याला कटलेट बनवायचे आहे सर्वप्रथम गोळ्यावर एक स्पून तेल टाकावे आणि आपले हाताला सुद्धा तेलाने ग्रीस करून घ्यावे साधारण एवढा गोळा घेऊन कटलेट बनवायचे आपल्याला बघा मी असा शेप दिला कटलेटला तुम्ही आपल्या इच्छेनुसार शेप देऊ शकता बघा अशा प्रकारे आपले कटलेट बनलेले आहे मी या पॅनमध्ये फोर स्पून ऑइल ॲड केलेले आहे गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवावी आता आपण जे ब्रेड क्रम घेतलेले त्या ब्रेड क्रममध्ये पॅटीस अशा प्रकारे मिक्स

मीडियम फ्लेमवर दोन मिनिट एका साईडने ठेवावे दोन मिनिट झालेले आहे आता आपण याची साईड चेंज करू बघा तुमचं आपण हे झाले तर लक्षात येते बघा ब्राऊन झालेले आहे यासाठी 我跟小军出的。 पुन्हा ठेवावे हे आपले झालेले आहे अशाच प्रकारे शिल्लक राहिलेले आपण पुन्हा पॅनमध्ये चार चमचे तेल ॲड करून ॲड करणार आहोत बघा फ्रेंड्स पोटॅटो कटलेट अशा प्रकारे आपले तयार झालेले आहेत अत्यंत कुरकुरीत असे हे कटलेट लागतात सॉफ्ट चटणीसोबत तुम्ही खाऊ शकता रेनी सीझनमध्ये परफेक्ट कसा हा नाश्ता आहे अशाच नवनवीन चटपटीत रेसिपी मी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे माझ्या रेसिपी बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा मयुरी यूट्यूब चॅनल बघितल्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद